ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਡਿਊਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਲ ਕੇ ਬੈਟਰ ਵੇਜਸ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਰਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ Canadian charter right and freedom ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਅਰਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਏਮਪਲੋਇਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਟਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੇਅ ਹੋਣ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਬਿੱਲ 10 ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਿੱਲ 10 ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਕਰ ਜੇ 55% ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ 45% ਤੋਂ 55% ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਦਲਣੀ ਆ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਚੇਂਜ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਆ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਬੀਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਇਨਸ਼ਰਾਈਂਡ in Canadian Charter of Rights, uh, right to association ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਬੈਟਰ ਵੇਜਸ ਬੈਟਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਈ ਤੇ ਸੇਫਰ ਵਰਕਪਲੇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅੰਡਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧੰਨਵਾਦ